Erone, paese di Castanice che ha votato al 100% ai territoriali per la lista paracorsica. Tutti i paesani, quelli che hanno votato, hanno fatto la stessa scelta. Miracolo o mica? Bon, ci ho già detto che Erone è la comuna più ciuga di Corsica. Di 2014 erano 14 parzoni. Per la lezione erano iscritti 19 parzoni e solo noi hanno votato tentando un più miracolo. Ha trovato storico, Iron ha avuto lo stesso merito mentre, mentre, mentre, mentre 70 anni. E 70 anni quasi la vita di Johnny Hallyday. Henri Leschi è stato eletto di 1925, mere sino a 1995. A classe c'erano una centinaia di persone a principio di secolo Allora, se ho passati pastiloghi, saluteti a Erone.